Hello friends welcome to hello YouTube channel myself Rohit and we will continue our I continue I T tools and business system lecture number fifteen and lecture number fourteen में हम लोगों ने नंबर सिस्टम क्या होता है उसके बेस क्या होते हैं कैसे इसमें कितनी वैल्यू होती है ये हमने जाना था हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक इम्पॉर्टेंट लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर हमें क्या पढ़ना है नंबर कन्वर्जन को नंबर कन्वर्जन पढ़ना है नंबर कन्वर्जन देखा यार बहुत इंपॉर्टेंट है वो लेवल हमेशा आता है ठीक इसको आगे बढ़ने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ नंबर प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों पड़ती क्योंकि कंप्यूटर जीरो एंड वन की भाषा जानता है उसको क्या करना उसको कन्वर्ट करना हम लोग डेसिमल में कोई नंबर देते हैं तो उस कंप्यूटर उसको कन्वर्जन का कन्वर्ट करने का काम करता है और डिफरेंट डिफरेंट नंबरों को डिफरेंट डिफरेंट तरह से कन्वर्ट करता है तो सबसे पहला है तुम्हारा डेसिमल टू एनी अदर दूसरा है any other any other to decimal तीसरा है ऑक्टल टू बाइनरी चौथा है हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी पाँचवा है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेक्चर में देखते चलेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेसिमल टू एनी अदर ठीक चलो तो मैं मान लो कोई नंबर लेता हूँ मैंने नंबर लिया फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव है क्या कौन सा नंबर सिस्टम मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम की पहचान के बेस से हो तो फोर्टी फाइव में अगर टेन लिखा रहेगा ये क्या है डेसिमल है ठीक नहीं अगर हम लोग डिटेल हटा देते हैं तो इसको हम ऐसे तो हम लोग आम चल बोल चाल की भाषा में फोर्टी पैंतालीस बोलेंगे डेसिमल ही क्या बोलेंगे लेकिन ये ऑक्टल भी हो सकता है क्यों क्योंकि इसके लिए बेस नहीं लगा तो बेस ज़रूरी है आपके क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन आए उसमें बेस लगा रहेगा तो ये हमने बेस लगा दिया टेन यानी ये क्या डेसिमल हो गया और किसी भी डेसिमल को किसी अदर अगर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हो हमेशा ये ध्यान देना बेस पता होना चाहिए बेस नो ऑन ये बेस आपको ना चाहिए तो फोर्टी फाइव यानी मुझे अब फोर्टी फाइव को बाइनरी में करना है मुझे कैसे करना है बाइनरी में ठीक तो फोर्टी फाइव को बाइनरी में करना है बहुत सिंपल होता है जो नंबर डेसिमल दिया है उसको दो से आपको भाग देना है मैंने फोर्टी फाइव लिखा टू वन जा टू टू जा फोर दो दूना चार टू टू जा फोर ठीक दो दूना चार दो दूना चार रिमाइंडर कितना आया एक तो एक कम टू वन जा टू टू वन जा two reminder zero two five जा टेन वन टू टू जा four are one two one या टू हंड्रेड जी ये वन उतर जाएगा ठीक तो ये मैंने एक क्या दिया वो उससे उससे डिवाइड कर दिया अब अब इसको कैसे उतारेंगे तो हमेशा बॉटम टू टॉप की ऊपर चलेंगे तो पहले आएगा वन ये ठीक तो पहले क्या होगा यहाँ पे वन दो वन वन दो ठीक यानी forty five decimal is equal to one zero one one zero one ठीक पहले बताया टू टू जा फोर दो दो ना दो टू टू जा फोर टू टू जा four reminder one two one जा टू टू वन जा रिमाइंडर जीरो टू फाइव जा ten reminder one two two या four reminder one two one या टू रिमाइंडर जीरो और जो लास्ट में वन बचेगा ये एज इट इज वहीं रहेगा इसको इसको यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे one zero one one zero one ठीक एकदम ईजी है जब भी अगर ये ऑक्टल बोलता ऑक्टल में करना है मान लो इसी को ऑक्टल में करना है फोर्टी फाइव को ऑक्टल बोल दिया ऑक्टल बोल दिया बताया बेस बताओ ये बेस से हमें सब बेस से डिवाइड करेंगे फोर्टी फाइव एट यहाँ उतारेंगे एट वन जा एट एट टू जा सिक्सटीन एट थ्री जा ट्वेंटी फोर एट फोर जा ट्वेंटी फाइव एट फोर जा ट्वेंटी सिक्स एट फोर जा सॉरी एट फोर जा थर्टी टू एट फाइव जा फोर्टी एट सिक्स जा फोर्टी एट अच्छा अड़तालीस ज़्यादा हो रहा है तो आठ पंजे चालीस आठ पंजे चालीस किया ठीक चालीस किया चालीस किया चालीस किया तो कितना रिमाइंडर आ रहा है अब ये इससे कम है ना five is less than eight तो ये उतर आएगा ये ऐसे चल फिफ्टी फाइव एट का अगर फोर्टी फाइव से करोगे एट फिफ एट फाइव जो फोर्टी आठ आठ पंच चालीस चालीस किया पाँच रिमाइंडर है पाँच यहाँ उतर जाएगा और पाँच यहाँ बचा तो ये क्या है लेस देन है एट से तो ये फाइव फाइव फाइव हो जाएगा आंसर जो आएगा फिफ्टी फाइव ठीक यानी forty five is equal to octal में 55 यही सिक्स यही आपसे बोल इसमें में करना है कैसे करेंगे सिंपल 60 से भाग दे दीजिए फोर्टी फाइव मैंने लिखा सोलह सोलह सोलह बत्तीस और चार अड़तालीस तो दूनी बत्तीस बत्तीस आठ चार बत्तीस आठ चालीस पाँच पैंतालीस यानी कि यहाँ पे क्या आएगा हाँ, सॉरी बत्तीस बत्तीस इस आठ पैंतालीस चौदह माइनर टू यहाँ उतर जाएगा यानी आएगा टू वन फोर यहाँ क्या हो जाएगा टू फोर ठीक मैंने बताया था वन फोर को किस में लिखते हैं फोर को हम लोग किस में लिखेंगे एफ को फिफ्टीन लिखते हैं ई e को फोर्टीन लिखते हैं तो टू ई e. फोर्टीन को ई e मानेंगे मैंने बताया था ना बेस कलर नाइन के बाद ten A B twelve C thirteen D fourteen E fourteen E ठीक तो ये हो गया हम लोग का डेसिमल टू एनी अदर ठीक अगर बात करें डेसिमल की तो forty five point two five forty five का मैंने निकाल ही लिया करना है अगर कोई और वैल्यू होगी तो आपको सीधा करना है पॉइंट टू फाइव महीना है वो कैसे करते हैं तो पॉइंट टू फाइव जो करेंगे पॉइंट टू फाइव एक डेसिमल अरे प्राइमरी बोला है तो इसमें क्या करें टू का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा पॉइंट टू फाइव में टू करोगे तो कितना आएगा zero point five point two five में ज़ीरो पॉइंट टू फाइव में टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा जीरो पॉइंट फाइव आएगा ये जीरो क्या हो जाएगा इसे इधर आ जाएगा अब zero point five into two करेंगे तब तो क्या आएगा वन पॉइंट जीरो आएगा तो ये वन इधर उतर आएगा जीरो पॉइंट जीरो गुड़े टू तो ये पूरा चलता रहेगा तब तक चलेगा ये मतलब कहाँ तक ले जाएंगे इसको तो ये आपके ऑप्शन भेजा टू टू मतलब टू डिजिट तक है कि थ्री डिजिट तक है दशमलव के बाद दो है कि तीन है तो उसके ऊपर है जितना आप जितना ऑप्शन दे रहा है उतना चलते चले जाएंगे और वही हमारा क्या होगा आंसर होगा जैसे इसमें कि इस इस कंडीशन में क्या आएगा आंसर यहाँ देख लेते हैं one zero one one zero one point और हाँ जब हम लोग दशमलव के हम लोग के पहले अगर जो भाग देते मल्टी को डिवाइड करते हैं तो टॉप टू बॉटम जब येलो वाला करेंगे तो बॉटम टू टॉप तो यहाँ जीरो वन पहले होगा ना कि ये गलत है सही क्या होगा ये zero forty five point two five ten equal to one zero one one zero one zero one same इसी तरह अगर ऑक्टल बोले तो आप यहाँ क्या करेंगे एट से मल्टीप्लाई करेंगे यही सेम यही तुमसे अगर थर्ड डेसिमल में अगर मांगता तो सोलह से मल्टीप्लाई करते ठीक तो ये हो गया हम लोग का नंबर कन्वर्जन का पहला डेसिमल टू एंड बहुत ईजी होता है बेस से क्या करना आपको डिवाइड करना है और दशमलव तो का अंक है तो आपको मल्टीप्लाई करना डिवाइड की तुल डिवाइड में आपको टॉप बॉटम टू टॉप लिखना है मल्टीप्लाई में टॉप टू बॉटम उतारना है ठीक थैंक यू सो मच आज के लिए इतना ही रखते हैं नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एनी नंबर टू डेसिमल कोई नंबर दिया है तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम जान जैसे आपको one zero one zero one one दे दिया बोल दिया इसका डेसिमल क्या होगा तो वो कैसे निकालेंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हैं okay thank you so much किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम और समझ नहीं आता हो तो हमारे WhatsApp eight three one eight double one nine eight double zero पर संपर्क कर सकते हो और अगर आप ओ लेवल लगे सीरियस या आप एग्ज़ाम है जुलाई में तो हमारा पैकेज भी आप परचेज़ कर सकते हैं इसमें आपको पूरे नोट्स मिलेंगे प्लस मिलेंगे हर लेक्चर वाइज नोट्स उपलब्ध रहेंगे मॉडल पेपर मिलेंगे गेस्ट पेपर मिलेंगे वो आप कहाँ मिलेंगे डॉट इन ठीक अभी हम लोग कुछ मॉडल पेपर भी लॉन्च करने वाले हैं उसके लिए आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक उस टेलीग्राम को लिंक जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वाइन टू प्रयागराज का चैनल बनना हुआ टेलीग्राम तो आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ भी आपको सारी वीडियोस जो भी नोट्स हैं सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलते रहेंगे तो thank you so much next lecture में हम लोग लेक्चर सिक्सटीन में हम लोग क्या पढ़ेंगे एनी नंबर टू डेसिमल के बाद